Yo no hablé el tema con Cristina ni con, el presidente Macri. Creo que, alguna vez leí alguna declaración de Cristina diciendo que ella no era partidaria del aborto. Lo que yo sí creo es que las mujeres tienen que tener la capacidad de decidir y que el Estado tiene que tener la obligación de dar opciones. El Estado no puede obligar ni imponer una mirada a alguna mujer. Cada persona tiene sus valores, sus principios, sus pensamientos, su religión, y en base a eso tomará sus decisiones. Pero yo creo que lo que corresponde es que la mujer tenga la capacidad de decidir sobre si quiere interrumpir un embarazo o no.